大家好，我是陈老师，欢迎各位今天收看我们的节目。我们今天来看看西元二零二零年岁次庚子年，我们的属鸡、属狗、属猪的朋友流年运势解析。开始之前，请各位新朋友务必按下订阅，老朋友务必按下赞，在老师未来更新视频的时候，您才能获得通知哦。好，一开始我们来看看属鸡的朋友，属鸡朋友今年本命星宫迎来了大四喜呀，分别是我们的。 天德、天喜、福星跟福德这四颗超级吉祥的星宿，而复星就迎来我们的卷舌、咸池、桃花、年杀跟绞杀这五颗充满欲望的星宿，企图来给我们属鸡的朋友顿生无穷的烦恼心啊！在二零一九年的时候，属鸡的朋友如果真的按照老师的讲法， 你踏踏实实的做好每一件事情，那么在二零二零年就会凤鸣天下。本视频在二零一九年阳历六月份就已经上架播出了，就是希望属鸡的朋友不要着急，你的运势会慢慢的往前打开。现在的稳定与扎实，做好每一件事情，都是为了二零二零年的振翅高飞而努力。有时候啊，我们必须在地面上把羽毛给养好，梳理好。 然后看清楚环境跟自己的现状，逐步的为自己做好了准备。当二零二零年的立春曙光乍现的时候，那属鸡的朋友恰如我们的浴火凤凰一样，准备翱翔天际了。此时过去的辛劳跟努力又算得了什么呢？怕的是你什么？你没有提早做好准备，没有积极的完成。 只希望天上掉下来的好运，让自己突然发财，然后好像突全部的贵人都要不计代价来帮忙，那么这真的就是异想天开了。知命懂命要会用命，命运的好坏取决于人的心态哦。事业部分，因为有了大四喜的四大吉星加持，所以属鸡的朋友做起事来可以说是顺风又顺水啊。 大部分的时候，无论外勤或内勤的朋友，都可以把手上的业务都办理得很好。这个时候，我们需要的就是利用天德跟天喜这两颗星宿的力量，广结善缘，尤其是与你本身属性不同的资源人脉，我们都要想尽办法的去结交。这时候可以认识到很多的新人脉。 但是不要急着哦，一认识对方就想从对方身上榨出一些什么利益，因为人脉它像什么呢？像是存款，也像种树，你得先播种、耕耘、施肥跟浇水。一颗种子你刚得到你就想把它急着吃掉，那你就只能吃到一颗小种子而已。但是如果我们让种子慢慢的成长、发芽、开枝散叶，那么你当你需要各种资源的时候，这本人脉人脉存折一打开。 就可以享受到源源不绝的人脉利息呀，但是前提就是你不要舍不得付出，因为充满计较性的往来是对天德星很不喜欢的做事态度，所以不要当一个吝于付出的人哦。职场上要特别注意周遭环境跟对同事的尊重。今年我们的属鸡朋友本命宫里面带了一颗卷舌星，他可不是吃素的哦。 绝对不会跟属鸡的朋友来正面冲突，他会怎么样？在背地里暗箭伤人，这是属鸡朋友的日常了。请务必一定要友好的对待我们身边的同事或者是我们的朋友，而且我们要静静注意自己的言行，不要让谣言有滋生的机会。但是如果真的有谣言出来了，不要怕，当面对质，把所有的误会全部解释清楚，这是破除剪舌心最好的办法。 财运部分今天受到了福德跟福星两颗星宿的影响，财运还算不错的哦。买东西啊，记得把发票存好。今年属鸡的朋友，你有可能会中发票哦。属鸡的朋友，如果你想要投资啊，那你真的好好考虑了哦。你可以考虑做什么呢？比较稳健型的基金，或是专门投资于什么农产品期货的基金。当然，除非你是专业的投资人，请不要直接的去操控期货。 这个是风险太大了，为什么呢？因为属鸡的朋友，你今年的财运是属于稳健发展型的。如果你想透过期货啊，或透过外汇啊来狠捞一笔，那你很容易会马前失蹄啊。你看了明明就准的，可是呢，到你操作的时候，这个事情就并不是这么发展。当你一放开来的时候，它就改回原来你预期的发展方式了。这就是稳健型跟积极型不一样的地方。今年属鸡的朋友，你要。 步步为营，交给专业人去打理，总会比你自己操纵的来的好哦。感情部分，属鸡的朋友，今年如果想要结婚，已经结婚了啊。我们先两个部分，属鸡的朋友，今年如果已婚想要求子，今年绝对是一个特别好的时间，可以考虑伴跟伴侣一起来努力看看，努力做人，应该会有不错的结果哦。如果你对求子或是怀孕有特别的需求，可以洽我们乾坤门的师母精灵老师。 这边就有说明啊，下方的声明页面也有金老师的频道连接，他是本门关于女性感情跟求子的专科，比陈老师我还要厉害哦。单身的朋友，今年本命宫做了咸池与桃花这两颗情欲跟肉欲的星宿，让属鸡的朋友真的是心神不宁啊，春心荡漾。对单身朋友来说，可以遇到了非常对眼的人，但是你要注意，这要符合礼仪的交往，不要太照镜了。 毕竟有碎沙跟绞杀这两颗星在宫内，有时候你操之过急呀，你得破坏对方对你的印象，那可能就会错失了这一段好姻缘哦。已婚的朋友，老师建议你可以多与伴侣外出旅游，看看夕阳也好，牵牵手散步也好，今年就是让彼此的爱情可以不断的升温，都是要给自己留下一个很好的爱情回忆。无论单身或已婚的朋友，也特别要注意。 不要让感情的私事来影响到了公事，这是会让大事喜的力量大幅的削弱了，这可就不大美丽了哦。尤其不要谈办公室恋爱啦，或是你刚刚有点猫猫之意，两个人在暧昧阶段，不要急着公开，不然你会出大事哦。如果伴侣是属鸡的，在二零二零年，嗯，请满足他的肉欲，因为这一次庚子年，就是属鸡的朋友，无论男男女女都是兴趣满满。 哦，真充分的满足对方，就可以让我们彼此的感情充满了稳定。如果你老是拒绝他，拿很多力由拒绝他，有些意志薄弱的属鸡的朋友呢，就很容易被外面的诱惑哦，魂都给他勾了去了。当然，每一个人都知道哦，去找一些外面的小三或小王，或者是各种方面都不好。但是欲望来了，在自己半身上又得不到满足，一天到晚被拒绝了，那下半身就会带坏了上半身，这个情况。 其实屡见不鲜哦。健康方面，因为连杀跟绞杀，对属鸡朋友来说，筋骨方面跟碰撞是难免的了。建议可以定期捐血，让凶煞力量可以无从发挥哦。让我们来看看属狗的部分。属狗的朋友在二零二零年岁次庚子年，本命星宫迎来哪些星宿呢？迎来了天解星跟月杀星这两颗星宿。来为属狗的朋友坐镇本宫，复星有天狗。 雕刻、寡术、血刃、浮沉，这五颗小导弹要来给属狗的朋友闹得真是心神难安呐。在这声音中，属狗的朋友在形式上无论任何事情，请先求稳再求好，因为今年的月杀会让属狗的朋友内心感到了很焦虑啊，好像什么都该做，又感觉不知从何做起，一个一整个怎么样进退失据，造成了很多的不便。 而且要逢到天狗掉刻这两颗星煞星啊，会让属狗朋友精神上处于悲观，很多事情啊，你会不由自主的往坏的方面去想。这时候就要请属狗朋友，要能够常常的勉励自己来转念了。为什么呢？因为会有什么样的想法，你就会迎来什么样的能量。当然，有人会说，老师，我们要居安思危啊。基本上。 这个想法是对的，但是属狗的朋友总是能在岁次庚子年的时候衍生出很多很多的额外小剧场，那就不是居安思危了。脑子里脑内脑补的小剧场啊，很多时候会带来不好的磁场哦。事业方面，属狗的朋友除了稳定之外，每件事情都需要再三的确认了，因为浮沉心的影响，很容易让属狗的朋友做事都有一点丢三落四的，很容易凭感觉就去完成工作业务。 哪怕是已经做熟了的工作，都可能因为一时的不察，然后出了很大的问题啊！有时候怎么样呢？合约上忘了签名啊，日期忘了压，或是哎，电源忘了关，告示牌忘了放，可能这种事情叫做琐事，但是呢，会因为这点小小的错误，引发了他人的重大伤害，这个就是很严重的喽。说过的朋友，你不得不慎啊！ 如果希望在工作上有所进展，那其实也是 OK 的，因为在遥远的星空中，我们有一颗国印星，没有忘记属狗的朋友，给我们属狗朋友在事业上的加持。所以今年属狗的朋友，如果你想争取晋升或管理职，还是很有机会的。但是基本上是建立在于什么？建立在于你每件事情都有再三的确认，你工作中的事情每一个都按照步骤确实的完成，不要仗着自己是老子里或是你是熟手了。 在水中啊，会溺死的很多都是会游泳的人，水性很好的人。脑子力不等于不会出错，这是要非常注意的一点哦。感情方面，属狗的朋友，本命的里面有一个寡宿星，跟外面的孤城星两个星已经开始了结合。对于感情啊，单身的朋友，我们今天还是把什么把心情放在工作上面吧。如果你真的寂寞难耐，可以为自己安排一个小旅游，越远越好，比如说出国啊，走走之类的。 或许你可以遇到一个不错的邂逅，但是你要注意到一点，在这个时候看到看你自己看对眼的，通常就是属于你有情他无意的状态。如果你真心喜欢人家，请记住你的耐心跟毅力是很必要的，因为在二零二零年干柴烈火对于属狗的朋友来说是比较不容易的啦。最好还是透过我们的诚意来打动对方，急你是急不来的。 真的有伴侣朋友觉得是感到两个人好像不同心了，怎么对方好像没有给我们这些属狗的朋友一些感情上的一些温暖呢？真的是觉得好像自己好像无脸男一样，哎呀，好寂寞呀！如果你的伴侣是属狗的朋友，请你务必要给他陪伴。 不需要有多费心的照顾，其实你只要能够跟他好好的坐在一起，听他讲话，聊聊生活上的事情，然后你的眼睛跟你的手，请离开你的手机，好好的、真的一起聊聊天、谈谈心，最好能够出门一起旅游。你能让属狗朋友在家里窝着的话，那他一定会得到什么爱情的忧郁症呢？当个好伴侣，现在就是时候了，发挥你的好伴侣的作用吧。 当然，所有朋友，老师也希望你能够自我勉励一下，主动的计划一些小旅游，或者是带伴侣，好，或是连小孩都一起带去，我们看个电影啊，或者参加一些户外活动。除了能够让你自己的心情好转之外，伴侣也不会被你的那种很负面的磁场圈呢影响到了，更可以让我什么，让我们本命宫中的天狗星的悲观力量，能够被户外活动，好，大自然把它把它代谢掉了。 再我们看健康方面，健康方面属狗的朋友，请注意肠胃的问题哦。吊客加上血刃这两个星宿，可是会让属狗朋友肠胃很不舒服啊。请记得保持好你良好的作息，不要借酒浇愁，或者是在外面应酬，深夜不回家。借酒浇愁只会愁更愁，外加穿孔已出血，那岂不是更忧郁了吗？你要特别注意哦。 好，接下来我们看属猪的朋友。感谢上天，我们谈到了属猪的朋友。属猪的朋友走过了2019年充满挑战的太岁年，到了2020年，属猪的朋友本命宫会迎来什么新秀呢？在2020年岁次庚子年，属猪的朋友本命宫迎来了文昌星来度做本宫。今年属猪的朋友受到文昌星的加持，可以说是文思泉涌啊。 如果你考虑晋升、考公职或考执照的，在二零二零年岁次庚子年，你要多加一点努力呀，这样子你考取率可以提升不少哦。复兴方面，属猪属猪的朋友迎来了病符、王神、末月、天官符来作为复兴。在二零二零年，属猪的朋友运势虽然趋于稳定，当然相对于二零一九年是比较稳定的，但是在这庚子年之中，属猪的朋友做事上你要特别的注意什么细节。 因为天官符的力量会让属猪的朋友在讲话跟行事上都很容易招惹一些不必要的是非。可能我们只是在场面上讲一些玩笑话，开开小玩笑，别人讲没事，但是属猪的朋友讲，那感觉好像怎么样？你这个人嚣张跋扈，外加不尊重，惹得对方不是当场脸色一沉，就是在后面跟你断绝所有关系。如果是这样子，那还算是小事，因为他就算把属猪朋友告上法院，或许。 都也是正常发挥而已的，所以在二零二零年中，属猪的朋友，重点就是讲话做事要有分寸，少开玩笑，少讲那些场面话。而且最重要的是，你不要跟风当网络酸民，这就是你们的第一要务了。因为同样跟风当酸民，对方呢气起来去提告，对方不告别人，告上属猪朋友也是正常的。这种案子啊，通常大法到了法院呢，都是可大也可小的。 但是对属猪朋友来说，你都是轮到那个属大的部分了，何必呢？是不是？工作上的合约已经跟客户的应对也要非常的谨慎小心，不要怕多问两句或是多检查两下合约的内容，就怕属猪的朋友你豪情万丈，不是没有做过功课就跟客户乱承诺，就是你合约没有看清楚，后面就引发了很多的纠纷。所以属猪的朋友在二零二零年好好进修吧。 工作上的事，我们要求的就是尽善尽美，但其他部分我们先不要强求，好好把时间跟金钱花在进修上面，考个执照或学一些新的技能，如此来强化本身的竞争力才是硬道理哦。真实力靠口才都是虚的，只有靠自己的专业，你的专业很硬，好硬底子才是对属猪朋友你真正的实力。 财运部分，投资理财以存款跟买足医疗保险为主，其他部分，嗯，属猪的朋友在二零二零年你容易做错选择，尤其是不动产买卖的部分，最好不要急于在二零二零年实行哦。感情部分，属猪的朋友受到外部星红鸾星的照耀，单身的朋友可以有不错的对象出现，可以谈一场让你心小鹿乱撞的小恋爱。 已婚或是有伴侣的朋友，不妨常常跟伴侣来个小约会，好好的让自己与对方都有一些小意外跟小感动。人生最重要的就是跟自己最久的，就通通通常都是我们的枕边人。父母跟孩子其实都是一时的枕边人，却是伴随我们几乎一半以上的人生。对于这种劳苦功高的人，我们多付出一点又有何妨呢？关心跟倾听是幸福美满的关键。手机跟游戏。 就是破坏幸福的元凶，一定要记得喽。健康部分，属猪的朋友，因为有病福星跟联合外部的死福星，首先一定要注意的就是什么呢？你尽量的不要去探病啊。如果你自己生病要看医生，如果只是感冒等小症状，尽量我们以诊所为主，并且挑不热门的时段过去，而且还要尽可能的不要进入大医院或是靠近大医院。 以及尽最大的能力，避免经过商家或者是殡仪馆，因为今年属猪的朋友，你是一个专门吸收病气跟负磁场的超大型磁铁呀！哎呀，这不是开玩笑的，好吗？也不要去吃医院的食物，或是我们的商家请的食物，这对属猪的朋友会有极大极大的影响，千万一定要注意喽。 二零二零年属猪的朋友，肠胃也是一个硬伤啊，尤其是吃宵夜或夜游夜唱，对于属猪的朋友，那绝对是超级大的负面影响。千万不要小看了王神星，他正在本宫的复兴。对属猪的朋友，夜间运筹，对属猪朋友会产生超乎你想象的负面影响，什么坏事都可能发生，比如说别人斗殴，你只是经过就卷入其中了。这些事情，老师都已经提早。 告诉你了，要是你想搏个机会啊，出去玩玩没关系，搞不好没事。对，赢了你没事，输了你就会付出很惨烈的代价。千万不要用这种方式来验证自己的运气或好或不好哦，注意喽。好，以上就是我们岁次二零二零年庚子年。 属鸡、属狗、属猪的流年运势解析。若您想看其他生肖运势解析，请在下面的说明列表之中可以找到我们的播放列表，可以获得我们其他生肖的流年解析。若您需要老师的专业命理咨询服务，说明页面的最下方啊，以及这里都有老师的联系方式。若你愿意赞助本频道，下方也有赞助说明哦。最后，老师还是必须说一件事：人生的路上。 把医疗险买好买满是无论任何人都需要的，无论任何投资理财或是你的生意事业，在你生病的时候，都会把你的成果全部送给了医院，而自己的家人也会因为这必然的医疗行为为你受尽了苦，流干了泪。久病床前无孝子，除非你的理赔金够丰厚啊！所以是说，我们保险是什么呢？保险就是健康时候的自己买给病痛的自己，每一个人。 都一定会生病住院，没有例外的，除非你是意外。意外你也可以留一笔钱给家人。老师当这当武术老师，当一个算命的，当了十多年，见过了太多太多的生离死别，而其中最痛苦的是什么呢？还是在于很多人你不是单纯的死于疾病啊，而是死于你知道自己根本就没有这个条件，家人也没有这个钱为自己付出这个医药费。 所以是说，他只能选择拒绝治疗，或者是自我了断了。这样的状况怎么样可以避免呢？就是你现在在你健康的时候，减少一些享乐开支，把这些钱把它去买保险，买好买满，那你的人生就可以说胜利一半了。人家说“书到用时方恨少”。 不要以为你赚的有多少，生病了才会觉得保险没有买得早。老师还是讲一句话：老师没有卖保险，不要来咨询我保险。我没有卖保险，可以请你找你认识的或信任的朋友，把你的保险、医疗险、防癌险、看护险等等的买好买满，你才去谈你这辈子到底想赚多少。我是陈老师，我们下次见。